Alah sukanya Alah ni biar ya. Mu suka Gapa dia sakni Suka lah Sebab anak ambo Semua klip belakang Kedah Perak uh, Johor Semua balik belakang Gini sakni aku nak ayat kamu Aku bunyi kata balik kapur raya gak aku bimbang lah sakit dah nak tahu aku dengar dari berita dia cerita benda tak boleh Tok Modek lagu mana ambil ya? Soal selamat terjala raya lah tak Kita beringat dah Demo tak beringat Hak tu jadi SCD tu Semua dia ambil ya? Bukan saya tak jalan raya je Rumah tangga pun nak tinggal tu kena koci apa je Hak boleh kan Kita raya hak jiri kita tu Kita nak tinggal rumah baru selamat Kalau ada kumara uh, ah, Sesi debi tu Kau boleh apa je Pas suai lapu uh, ah, Leterik kipas Go dapur gas tu Pakak cabut belakang Tutup belakang suai-suai Baru selamat tinggal rumah hilir tu Yalah Syed Hak semuanya Kita kena raja dulu perjalanan kita nak jauh Tambah boleh posong ni kak Letih belakang lah Syed Kalau serau mengatuk kak kena berhenti dulu di mana-mana pun terbaru hak ni dok saya ngacuk pun terbaik kaca lagi semacam waktu ya bahaya tu nak muka jenis kenderaan ni banyak telela tak telela lori tak lori kereta tak kereta kapal terbaik je dok ke atas ni ya wih kalau biar royak gitu kamu suruh gunung lah biar saya cuma eh, tengok siapa dia ada masalah tu mana bayar mari cari kelih bayar Walau juga ha, semua lah lagu ni. Kalau nak jalan jauh ke, ha? mampu semua lah kereta ni. Becilah dia ni. Okey, tepuh baju banyak pasal di rumah tu. Kalau aku ni ke, tak ada jahit yang kata kau okey lah. Lengok dia ya, pergi. Weh, kena kabel mak ada masalah gapo abai mak keren tau, kerinta abai mak tahu lah tahi. aku teke minyo saya Beri berik ah beri, pun apa make Tahi tak apa nak make teke pun tak make ah jangan gitu abai mak berik cuma nombor satu sodok pengore abai mak aku nak tanya mu ni mak mu tak rajin baik kedah, kau kereta mu ni mak Oh, aku baik diri ya, ya. Mu baik sendiri, Mak. Oh, gak mau belajar bela jadi pemain kereta mak. Ah, tak nanti kau belajar. Ada pak pulas kerugian aku pulas situ lah. Oh, lah kamu lagi. gitu. Amu nak tanya bai mak ni. Guano je banyak bagai dalam kereta ni bai mak nak gimana sebenarnya? Ah, kena balik kapur lah sahih. Ya, ya ke ni. Bapak pun biar Yo. Ya, Hmm, padahlah saya tadi kata kereta rata itu, Apa dia? Sena tak ada titik rabu. Air pun tak ada kering garing. Taya terik ni. Taya terik, taya dia apa? Tua kereta tu lebih pada kereta lah. Tak sidik Oh ni lah orang kita. Tak dengar. Ha, royak ni tak kau kenal aku ni ya. Ah, kau ingat boleh orang lagi hok gini lah mak, banyak berlaku kemalengi ya mak. Hok kabar-kabar kat kena. Dah tahu dah kita nak jalan jauh, kita kena cek kereta tu mak. Biar jadi sepenuh mak. Pah, minyak peterung kena cukup mak. Singoti ya be mak, tali geledah tu kena pakar lah be mak. Nega duk baca mesej dalam mandu. Ha, hok tu jadi tepul mukubah tu. Pah. Kalau jadi gitu gini enggak, nyesal tak sudah lah. So lagi mak aku nak wayak Aku tengok mu ni mak Semua nak mu masuk Jalan kecemasan Tak gitu mak Ambo nak sehat tak kaji nak dengar Dia tu kata pergi ya, Kau dia makan Rumah hotel ke Pizza ke Tahu semua kau cemi kereta nak ya pergi Kalau kena muka ke kan SCD lah kereta nak ya pergi Kis kita Jangan lah bawa kereta Sebuah pelakar Ikut dan nak motor. Siapa berhenti kereta lain nak ya weh. Kalau buang gitu lah, tak boleh memang. Kita kena jaga kebersihan sekeliling kita memang. Baru nampak kemah, bersih memang. Patu, kalau bawa kereta, kena patuhi hal laju memang. Baru tak kena sama memang. Nyawa keluarga peselamat. Dalam TV, kau yadah kan, ingatlah orang yang tersayang saya bini mu muma. Aku saya yo. Ya. Aku tak buat lah perang aku ni. Kalau gitu kak, mu kena ingat semua mak. Tetek keselamatan ni mak. Pula tu, kalau buat kereta, jangan duduk rapat-rapat. Kita kena jaga-jaga tu mak. Mari kita bakal jaga orang-orang kita. Jaga keselamatan di jalan raya. <laughs> Seperti saya ingat Allah Ingat keselamatan diri anda Pandu cuma jiwa selamat Aduh <laughs>